छुट गया बाबा ने साथ छुट गया बाबा ने साथ छूट जा बाबा ने साथ छूट जा मार बाबा ने वारो राजा में से काजे रोड़ाई दे दे से काजे रोड़ाई दे दे मार बाबा ने वारो राजा में से काजे रोड़ाई दे दे से काजे रोड़ाई दे दे मार बाबा ने वारो राजा में से काजे रोड़ाई दे दे सका समाज नहीं पड़वा

बनाई उचकी चे सुंदर तक सुई रहे सुंदर तक सुई रहे তকা শুয়ে ঘরে দিনে কিছু আয়েলে সন্ধ্যারে কাচলা রোটা করে उजवायले कचला रोटा करे रे कचला रोटा करे रे दिनल किचवायले कचला रोटा करे रे कचला रोटा करे रे हाथ धरने गलत करो मारा बाबा ने साथ छुट जा करे लदे काई गुना से छोड़ रहे गुना से छोड़ रहे प्यार ते मार से करे रहे घर मार काई गुनो छे मार से करे लदे घर मार काई कमी બરડનાવો માર ડુંડવાડો છે ગાવ જાનો મિલ હૈત જાનો મારા ઘર તો આવજ જાનો ડુંડવાડો છે

से बरडे नाव ढूंढवाड़ो गाँव से जानो कमले से नाव ढूंढवाड़ो गाँव गो से मिलने आओजे जानो दोनवाड़ा गाँव में चौहान

पाले जय गाँव जाना